Hello everyone, welcome again to Learn English with كوريا. مرحبا بكم مجددا مع تعلم إنجليزية مع وكان وكنعتذروا على هذا الغياب ديالنا اللي كان طويل شوية بسبب ضغط الامتحانات والدروس ديال الوحدة يعني وديال الدورة الأولى. ولكن كوعدكم إن شاء الله بأننا غنشوف مع مزيد من الدروس والتمارين بحول الله. آه، اليوم آه، غنشوف واحد الدرس اللي هو يعني ساهل اللي ما كيحتاجش الوقت بزاف يعني نقدر نديرو فيه واحد خمسة ديال الدقائق تقريبا آه، الدرس هو ديال used to يعني كيفاش نستعملو used to اوكي دونك كيما العاده آه، يعني قبل ما نبداو ما تنساوش يعني تبارطاجيو الدرس مع الاصدقاء ديالكم والعائلة ديالكم باش تعمل فائده وما تنساوش تضغطوا على زر like الى عجبكم الدرس والبارطاج وتفعيل آه، جرس التنبيهات باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله نبداو على بركه الله آه، فضل for this inshallah in this lesson we're going to look at the form غنشوفو ال form ديال use to ال use الاستعمال ديالو غنشوفو examples بعد الامثله و exercise غادي نخدموا واحد التمرين باش tamum siyantas. Okay, let's get started. Bisbal form, etna awal hajan shuful affirmative, any shekel adil, mashi nafi, mashi su'al, affirmative. Kiko etna subject, any l-fa'il, u etna used to za'id l-fa'il. Okay, subject used to za'id l-fa'il. Negative. At the subject didn't ou did not sorry did not use to plus verb هنا شوفوا النطق هنا نطقنا used s صوت ديال السين used مثلا نقول i used to هنا uh, في السؤال في ال negative sorry غنقولوا i didn't ولا i did not didn't was short form كما كنشوفوا هنايا i did not use to هنا used to وهنا used to اوكي باش تنطق تكونوا ضابطينو ان شاء الله ونمشيو لاخر حاجه عندنا هي interrogative يعني السؤال كيبداو ب did بطبيعه الحال قدرتكم تكون ب what where الى اخره المهم الصيغه اللي كتكون عندنا هي did subject use to plus verb او تتمه ديال الجمله ديال السؤال سوري and question mark يعني علامه استفهام هادشي بالنسبة للفور نمشيو دابا اليوس نشوفو اليوس اوكي يوس to كنستعملو في واحد جوج وضعيات اوكي اول حاجه هي repeated action in the past يعني شي حدث اللي كيوقع بزاف يعني بشكل متكرر في الماضي اوكي ولكن مابقاش كيتعاود دابا اوكي يعني شي حاجه كانت كتعاود بزاف بشكل متكرر في الماضي كنديرو مع used to example I used to visit my grandparents every weekend okay يعني كنت كنزور يعني الاجداد ديالي كل weekend هاد العاده كانت عندي اوكي هاد الحدث كان كيتعاود لايك هابيت اوكي ف في الماضي ولكن دابا ما بقيتش كنمشي عندهم every weekend حالة تانية هي past situation or state يعني شي وضعية ولا حالة يعني يعني آه، ذهنية أو جسدية في الماضي أو وضعية أوكي يعني في ال past أوكي ولا يعني ما بقاتش دابا مثلا I used to live in Spain now I live in Korea يعني كنت واحد الوضعية كانت واحد الوقيته كنعيش في إسبانيا I used to live in Spain ولكن دابا كان عايش في كوريا okay. now I live in Korea good ناخذ بعض الامثله باش نفهموا اكثر وايضا باش نعطيكم بعض ال key words اللي يقدر يعاونوكم في التعامل مع آه هالجمل The first example عندنا I used to play video games every day but I don't play نعم اوكي بالنسبه للامتحانات آه، حيت هنا آه، اللي كتعلم بزاف سبوكن انجلش ولكن باش تجاوبوا عليها في الامتحانات كيعطيكم بعض الكلمات كيساعدوك او آه، شي حاجه كتشرح لكم اكثر يعني بان خاصكم تسالوا يوز تو اوكي هنا السالوت عندنا هو but I don't play now يعني ما بقيتش كنلعب دابا يعني هنا آه النصف الاول ديال الجمله I used to play video games every day يعني كنت كنلعب يعني الفيديو جيمز بشكل متكرر في الماضي يعني يوميا في الماضي بشكل متكرر ولكن دابا ما بقيتش كنلعب بشكل متكرر يعني ولا ما بقيتش كنلعب كاع ال video games اوكي شي حاجه كنت كديرها في الماضي ما بقيتش كديرها دابا اوكي كيعطيوك هاد بات I don't play now ولا I don't play it now ولا I don't do it now ولا آه، شي حاجه بحال هكا كتشرح لك بانك ما بقيتيش كدير ديك الحاجه وكنتي كديرها آه، كاين another اكزامبل ناخذ دابا السؤال باش نشوفوا يعني حتى هو الطريقه كيفاش تتعاملوا معاه بغيت تسول شي واحد مثلا على شي حاجه واش كان كيديرها في الماضي بشكل متكرر ولا لا اوكي did you use to wake up early every day when you were a student يعني السؤال كنسولو يعني واش كنتي يعني واش كانت عندك العاده ديال انك تفيق بكري كل نهار ملي كنتي تلميذ إيه؟ هنا الاجابه قد تكون yes I used to wake up early ولا no I didn't use to wake up early okay so كما كتشوف السؤال did هو حسب القاعده did subject use to زائد الفعل والتتمه ديال الجمله اوكي okay. هنا باش عرفنا آه شي حاجه ما بقاش دابا هي when you were a student يعني هذا الشخص اللي كنسولوه ما بقاش تلميذ يا يعني اما تخدم ولا توظف ولا آه، jobless we don't know okay ملي كان تلميذ عندما يعني ما بقاش تلميذ واش كانت عنده ديك العاده ديال انه يفيق بكري كاين another example they used to study English on Mondays but they don't do it anymore okay يعني they used to هاي used to هنايا كانوا كيقراو l'anglais كل اثنين اوكي okay. but كما عاده عطيني شي حاجه كت هنا ملي كتكون عندك but شي حاجه كتبين لي دابا ان ما بقاش كدار كنديرو uh, used to اوكي okay. but they don't do it anymore يعني ما بقاوش كيقراو لونجلي دابا اوكي okay. so uh, those are some examples uh، نشوفو دابا تمرين باش نتاكد واش فهمتوا الدرس ولا لا Okay, exercise. Put the verbs in brackets using used to. Okay. غديروا الافعال بين قوسين استعملوهم في used to يعني بالصيغ ثلاثة يعني في negative, affirmative ولا interrogative يعني على حسب مطلوب منكم في هالجمل. The first sentence, my brother eats a lot when uh, sorry هنا he when he okay sorry my mistake okay good my brother ate a lot when he was a child okay when he was a child okay الجملة الثانية عندنا السؤال what uh, Alice do when she was 10 years old I mm -hmm, write many letters but I don't do that anymore آخر جملة we mm -hmm, not stay up late mm -hmm, but we do it now almost every day good يلا وقفوا الفيديو وجاوبوا على التمرين ومن بعد رجعوا باش تاكدوا من الاجابه ديالكم وصحيحه ولا خطا اوكي يلا وقفوا الفيديو وجاوبوا على شي ورقه يعني ولا تفتر التمارين ديالكم وتاكدوا من بعد واش الجواب ديالكم اذا صحيح او خطا لنعود بعد اجابتكم ان شاء الله اوكي كنظن بانكم يعني جاوبتوا على التمرين نبداو تصحيح ان شاء الله آه، اول جمله عندنا my brother يعني اخي eat a lot اوكي هنا اش غنستعملو used to يعني حيت كون غنستعملوا فيهم used to ولكن باش نشرحو بيكون جواب منطقي هنا when he was a child منين كان طفل اوكي يعني دابا ما بقاش طفل اوكي وما بقاش كيدير ديك الحاجه مثلا اوكي مثلا نقولو my brother used to eat a lot when he was a child يعني ديما كنستنتجو بانه دابا مبقاش كياكل بزاف اوكي جود سو اخي كان ياكل كثيرا عندما كان طفلا الجمله الثانيه هنا عندنا السؤال تربال فين غيكون السبجكت اللي هو اليس اسم ديال الفتاه اوكي جود او آه، مذكر على حسب يعني الاستعمال ديالها اوكي جود السؤال مع يوستو كيفاش كيولي very good كنقولوا what ها هي what يعني ماشي مشكل did وهنا subject Alice use to do okay هذه الصيغة ديال السؤال what did Alice use to do when she was 10 years old يعني شنو كانت العادة ديال Alice أنها دير ملي كانت في العمر ديال 10 سنين اوكي okay. واللي ما بقاتش كديرها دابا يعني ضمنيه اوكي نمبر 3 I used to write many letters يعني كانت عندي آه، يعني كنت كنكتب بشكل متكرر رسائل في الماضي ولكن كما قلنا الجمل هذو كيشرحوا لنا but I don't do that anymore ما بقيتش كندير ديك القضيه حاليا 4 الجملة الرابعة والأخيرة هنا عندنا نوت يعني نيجاتيف we didn't use to stay up late but we do it now almost every day okay يعني ما كانش عندنا ديك العادة لأننا نبقاو سهرانين حتى لواحد الوقيته اوكي okay. ما كانش عندنا في الماضي ولكن دابا يعني ولينا كنسهروا اوكي هنا ما كانتش عندنا يعني،, يعني ما كناش كندير ديك العاده دابا ولينا كندير so we didn't use to stay up late but we do it now almost every day اوكي آه، كنتمنى الدرس يكون مشروح بطريقه اللي مفهومه وسهله كما العاده الا ما فهمتوا شي حاجه بالنسبه لهذا الدرس ما تنساوش تخليو التساؤلات ديالكم في التعليقات وايضا آه يعني الحاجه اللي بغيتو تقراوها مثلا والدروس اللي بغيتو اننا ندير لكم فيديوهات عليهم اتركونا يعني يعني الاقتراحات ديالكم في التعليقات اوكي ثانك يو فيري ماتش سي ان شاء الله ان ذا كامين lessons